Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar Barbie and Dream House É outra parte de Barbie and Dream House Bem legal Ai. Vamos ver que recompensas novas diárias você poderia ganhar dessa vez Uou, que recompensa legal! Adeus, inverno. Olá, primavera. Onde é que a gente pode entrar? Que tal a gente ir ali na piscina que a gente nunca foi? Curtir a piscina com o Ken no verão é muito divertido. Estou doida para relaxar na piscina ou descer de escorregador. Vamos colocar nossa roupa de banho e entrar na festa da piscina mais incrível de todas. Acabei de escovar o dente. Não, mas amanhã eu vou escovar. no canal e deixa muito like e se inscreve muito E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para a sua lâmpada, para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa um